r a y a a n いなんじゃいそんじゃいあんじゃないそんかのくいわあいそらかきごやたのんだぞいえんさあれんやらそんやらやいあんやこくにゃどこいぎょのいたのみんのかなしやい地球はまことにくらどんやんやないご縁となりたい先生だつよいさらさよやせ やよこいかゆよわがいそれわえたのむぞいさあやらぞやらやいや二十八日ゃいおしがぐらなりわい今日は夜りとくらぞいや الجنان ما يكايد عيش عطا يوي صار صوري يسي لا يوغي كانوا يوغي كاي كوجا تانا مضي إن صار يا رسول يا ريا いはいやあまりとおいしのいせわしきままにゃいおるいのこのでくやどいやよいやさにつぎをあかしやたいしょがたいおいさやそいよやせんじゃよいかうよわがやそれわえたのむぞいえんたいやらそいやらや いやつむなしまのとえそんさえのことにゃい腹も立てたりくゃどうややわらえもしたりやてけだつやいさらそうよやせなんだよがいかんよがいかいこじゃたのむぞいえんさらいやらそうやらや